everything. يا حب اللي فاتك उड़ते सितारा माए मेरी तकदीर पाग जगा माए किन्नी Oh, I am a candle, I am.